enxergo o comum como uma referência e uma experiência. Quando a gente fala do comum, o comum significa uma produção voltada para o compartilhamento e um ciclo permanente de aprendizagem e distribuição ah, baseado no compartilhamento. O comum não se define só por regras e por normas, mas por processos que mantenham o comum vivo, que garante a vida, a força e a potência da experiência, é a maneira como ele se organiza como processo. Você pensar no caso da comunicação, a ideia de que o que a gente produz eh, do ponto de vista de informação tem a capacidade de circular para o maior número de, diferente de pessoas sem um controle por instituições privadas, eh, nós temos, acho que, experiências positivas de como isso vem acontecendo. Vou dar um exemplo que qualquer um entende. Eu chego em qualquer lugar e eu sei que se eu conectar um roteador, funciona um Wi-Fi na sua residência. Isso só é possível porque se definiu que a faixa de frequência onde funciona o Wi-Fi é uma faixa de uso comum. No caso da cultura, eu acho que a gente tem exemplos é, super fortes em relação a experiências de troca, experiências de vivência comunitária. Um exemplo também que as pessoas têm acesso ao é Creative Commons como uma licença para produção cultural, pode ser vídeo, áudio, texto, é, que ao você determinar que, determinado, que, que, que certa peça ela está sob aquela licença, você está definindo não só um uso comum daquela peça, mas também do que é derivado dela. E acho que isso que é bonito também no comum, que é uma preocupação com o processo de memória de organização anterior, mas também com o processo de para onde isso leva, para a criação de um domínio público amplo. Então eu acho que na cultura a ideia de um domínio público amplo e vivo é talvez a é melhor, é o melhor resultado que a gente pode esperar da adoção do comum como referência.